Hola, somos Manu, Marcos y Iker y queremos que se puede marcar la diferencia a través de la producción y el consumo responsable. La industria alimentaria es responsable del 30% del consumo energético global y de la emisión del 22% de gases con efecto invernadero. Y aunque el mayor impacto medioambiental ocurre en la fase de producción, es el consumidor el que con sus decisiones y sus hábitos alimentarios dicta el mercado. El degradado medioambiental debido a la explotación no sostenible del planeta implica que cada vez habrá menos espacio fértil para la producción de alimentos. Con respecto al agua, menos del 3% del agua es potable y de esta un 2,5% está congelada en la Antártida, Ártico y los glaciares. Es decir, realmente solo un 0,5% del agua es potable. Este agua, que se encuentra mayormente en ríos y lagos, se contamina más rápido de lo que la naturaleza la puede purificar. En cuanto a la energía, el simple hecho de cambiar las bombillas de alto consumo por unas bombillas de bajo consumo podría ahorrar al planeta alrededor de 120.000 millones de euros. Como podemos ver, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos.